わわわ 知道了， <laughs> 想祸害我呢！哎，这写的咋？你这这啥字啊，小赵？咋的这样的，快找找。 <laughs>

我一次。我。 <laughs> 你有病啊！你他妈有病吧！教练的事都办好了吗？办好了，老板，上车。 啥呀？我不是故意的，你看那我不没看着吗？那。 你身边，路虽远，未疲倦。